Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов Grand Star True. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм для мальчиков. Это костюм принца. Принца в синем. Вот так он выглядит в запечатанном виде. В индивидуальной упаковочке. Данная моделька еще также у нас представлена в красном цвете. Сегодня мы рассмотрим синий, а там какой вам выбирать, э, это уже решайте сами. Визиточка нашего интернет-магазина. И посмотрим как выглядит сам костюм. костюм у нас входит вот такая вот беретка ярко-синего цвета с бусинками. Здесь у нас перо идет зеленого цвета. Обращу, обращу ваше внимание, что э, цвет э, пера может отличаться. Он может быть не обязательно зеленого цвета. Производитель вправе менять цвет. Вот так вот выглядит береточка. Она внутри с подкладочкой. Очень удобная, береточка довольно такая объемная. Вот такой вот головной убор. Костюм качественный, очень приятный к телу, материал яркий, на фотографиях смотрится просто отлично. Товар у нас входит вот такой вот, э, как пиджачок, кофточка с длинными рукавчиками. Э, изнутри как будто белая кофточка, но она здесь пришита просто рукавчики к синей кофточке. Вот так вот здесь манжетики у нас такие блестящие на резиночке. Вот так вот здесь корона у нас такая. Это все пришито. Э, серебристая тесьма идет. Сзади вот так вот это выглядит. По поясу у нас идет резинка. Вот она растягивается что очень удобно. И по горлышку у нас идет пуговичка. Такая пуговичка, она тоже растягивается. Воротничок у нас белый с серебристым, блестит все. В комплект входит бриджики ярко-синего цвета. Бриджи на резинке тянутся. По низу у нас также идет тесьма белая с серебристым блестящей. И по всем штанишкам у нас идут бусинки белые. Вот так вот выглядят штаны. Очень шикарный наряд. Ботиночки в комплекте у нас идут вот такие ярко-синего цвета, ботиночки с бантиками. Вот можете посмотреть. Но это имитация обуви. Тут вот резиночка внутри, то есть вы можете одевать его либо на свою какую-то обувь, либо, если в помещении выступаете, даже на носочки. Вот так вот смотрится этот ботиночек. Универсальный в одном размерчике идет. На любую ножку. Такие вот красивые ботиночки. Товар качественный, плотный. Очень интересная моделька. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.